Hammaga assalomu alaykum. Davom ettiramiz. VP Skydome 17, ya'ni Visparkka HDRI skydon volum 2 ni 17-HDRI bizani ishimizga xudo xolos yaxshi tushar ekan. Shani hozir olib kirib olaman. Yana bosaman. Tashlab oldim. Hamda tushdi menda. Hozir bitmap bo'lib tushdi. Ha, buni korona bitmapga o'tkazib olishim kerak. Ha, kopiya qilaman. Maps bosaman. Korona Karını bitmap olaman. Hop, cancel. Hop, join o'zini ochib qo'ya qolaman. konverterdan qilsam bo'ladi lekin hozir konvertordan qiladigan bo'lsam boshqa narsalar bilan o'zgarib ketib qoladi shunga man karoni unaqani o'zida qo'lda qaytadan qilib chiqdim hop 8 ni bosaman А, не та семья. perspektivaga o'tamiz tekshiramiz hop hozir hamma materiallarni o'chirib qo'yaman chalg'itmasligiga birinchi o'chirdi performansga kirib turib mana bu fast preview denoizni o'chirib qo'yaman keyin mtl override'ni yoqaman va mana bu yerda corona legacy mtl qo'yib olaman preserve hammasiga qo'yib chiqaman hop alt bni bosam alt bni bosaman okey bosib qo'yaman okey va interaktivni boshlaymiz mana bunaqa narsa chiqyapti bizada hozir hali render hech narsa nastroykalarga tegmadi boz top chiqilamiz ani kontrastni ham chiqilamiz bulut qo'shamiz bitta soft collect uchta kollektivniki bolalarda bor yo'qligini bilmadim ho'p endi hozir buni aylantirib ko'ramiz um, rotate degree degan joyi bor mana bu yerda koronavit mappa o'zida masalan to'qson gradusda deydigan bo'lsanglar bu uh, to'qson gradusga hamda yorug'likni o'zgartirib beradi bu yoqdan bu yoqqa bu yoqdan bu yoqqa mana shu to'rtta burchagini orasida o'ynatib ko'rsanglar bo'ladi masalan mana bu yerda mana chiroyli natija chiqyapti to'rttalada to'rt xil natija chiqadi kimni kayfiyati qanaqa bo'lsa o'shanga qarab uh, anaqa qilaverasizlar o'zlariga mosini tanlab o'shani qo'yaverasizlar hop mana o'tlarni o'lchami juda katta ekan sal kichraytiramiz buni Hop, scale masalan 50 dan 70 gacha qilib qo'yaman. 70 gacha. Hop. Yaxshi ketyapti. Osmon o'zi ham ezara o'zida. Hop, yorug'ligini agar o'ynatishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu Ha, xohlasanglar menga Maps'dan Corona Corona color correctni ulashinglar mumkin. Corona color correctda bizada ham brightness degan narsasi bor mana dynamic range. Buni faqat hozir ishlash uchun ham 8 ga ham tasha olishinglar kerak. Corona color correctni olib turib, mana bunga tashlab kerak. Misol, yorug'ligini kattalashtirmoqchi bo'lsangiz, mana bir berasizlar. Mana k yo'q. Ha, dalim sizlarni. Mana bu Linear adjustment. kattalaşadı, minuslar kamayadi hm, agar anda toprağın to'qroq narsa kerak bo'ladigan bo'lsa hop minus 2 berib ko'ramiz qarang nima narsa bo'lar ekan minus 1 yaxshi ekan hop xohlasanglar buni o'ziga ham lookup table bersanglar bo'ladi ya'ni lut no bizga hozir bu shart emas o'zida ham yaxshi chiqaradi xohlasa hop kontrast o'zgartirsanglar bo'ladi Misal. ikki uch ejara o'zini kontrastini eh, o'zgartirib beradi bizdagi bu ham shartni asos hop bo'ldi umuman olganda mana shunaqa ketyapti hop bulutni yoqib ko'ramiz qani assalomu alaykum vaalaykum assalom karana bulut holatga keldi bizada joqqanimizda opacitysini ancha kamaytiramiz dud yoqib qolaveradi manga natijasi yoqyapti anaqa soya yorug'lari hop stop bosaman hop endi mana o'to'lanlarimiz ham qolgan joylarga ham o'sish kerak chunki o't ham yo'lda bo'ladi mana shu o't tanlab turib perspektivani bosamiz qo'ydik distributor objektisi hozir qo'shib tashlaymiz bularni mana daraxtlarni quramiz kamerada hozir render qilib ko'ramiz qanaqa narsa chiqayotgan ekan agar bularni o'tlarni soni kamlik desa qo'shamiz mana o'tlar kamayib ketib qoldi bizada sonni ko'paytiramiz buni 1 rotary no saktapta xolos bo'ladi hop أنا أنا فاصل وقت yana bitta nol qo'ysang ekan yo'q uni besh marta ko'tarasirsam o'zi asib ketarkan stop bosaman birinchisiga besh yozib qo'yaman bo'ldi endi interaktiv boshqa tomoshlagan bo'lsam tezroq hisob kitob qilaman hop avtosave ketyapti avto avtosave ketayotgan paytda agar kompyuterga tepib qo'ygan bo'lsanglar kompyuterlar borishi xavfi juda katta shunga e'tiborliroq bo'linglar mana anaqa bo'ldi ishimiz aslida xolis hop faqat mana bu yorqa tomonni ham vaziyatni tashlashimiz kerak ekan perspektivaga o'tamiz mana bu daraxtlar qilingan plain tanlaymiz to'g'ri bosib turib orqa tomondan ham yo'lga mo'ljallab ozgincha e, ochiq koridor qoldiramiz old kamerada ko'rinadigan qilib detach k detach weld kameraga o'tirgan bo'lsa yana anaqa narsa bor tuzadi sal kattaroq olamiz faqat hech narsa qilmaydi o'tgan hmm, stepga qarab bo'lmasdi targetni o'zgartirib bo'lmasdi mayli umuman olganda sahnamiz mana bunaqa ko'rinishga keldi xolos bundan keyingi darsda materiallarga o'tamiz